Donc ezali ba sujet oyo ezali vraiment ko interesser ba chretiens ebele ebele ebele par rapport ya makambu oyo tozali ko vivre na kati ya mokili oyo. Eh bien lelo na emission na biso avec le frère Kashisha toko traiter donc le mariage, le mariage oyo ezali institution oyo ba oyo ezali très combattu par le diable. tomeka ko comprendre yango na kati ya emission na biso ya lelo origine donc ya, ya mariage quelle est l'importance donc ya, ya, ya mariage en tout cas epai ya bachrétien est ce que c'est une obligation ya kosala mariage eh, biso bato tozovivre na kati ya mokili oyo tomeka mpe kokota na kati komeka mpe kocomprendre par rapport à cette euh, par rapport à ce thème oyo oh, le mariage et puis voilà donc bozala toujours scotché mpo bacomprendre et eh bien jusqu'à la fin ya biso na biso alors d'abord mbote mbote na freka chicha mbote mbote mbote frère alimia mbote bandeko oyo bazolanda biso de partout nkolo apambola biso Merci. Voilà, d'abord, euh, santé, boni santé, santé za malamu. eloko ya liboso yango ekotuna mpe sante sante eza malamu puiske nzambe azobatela biso ntango nkolo azobatela biso ebongi tozala vraiment tozala vraiment reconnaissant mpo mingi bazokufa mingi bazokufa kaka na bacovid oyo te mingi bazokufa na bamaladi misusu mingi bazokufa na baaccident Eh, bino bazokufa je ne sais pas na bamaladi moko incurable mais yo nzambe abateli yo ngai nzambe abateli ngai eh, yango eza vraimen sujet ya kokumisa ye nzoto eza malamu na ngolo na nzambe amen voilà donc euh... C'est un peu ça, je crois que avant tout, quand comme ça, donc des coutumes, avant tout, on a thème à biso, émission à biso, Totika kaka na emission na maboko ya Nzambe. Euh, frère Kashisha, moi prière, moi muke, ndenge tosi tomesana avant tobanda emission na biso. Alors euh, avec plaisir tokobondela nkombo na Yesu. Papa topamboli lisusu lelo mpo na nyonso okosala mpo na biso. Mokonzi tolamukaki depuis ntongo ntina ntango oyo toali koloba na, na part na yo tolingi ete yo moko nkolo opesaki biso mpema mpema oyo opesaki biso mpo na tosalela yo Tika ete liloba oyo tokoloba lelo, maloba oyo tokoloba lelo, Nzambe epesa bomoi na moto moko libanda kuna. Ba emission tosala yango Nzambe tosala yango mpo na lokumu na yo. Yango tosengi yo moko o regne comme le seul maitre ya emission oyo papa. Yo otambwisa biso, ba ndeko bazolanda biso bazala vraiment anime na esprit na yo afin que avec le meme esprit tozala connecte na ba ainsi dit l'eternel. Nkolo topamboli yo lisusu mpo na technique, topamboli yo surtout mpo na materiel oyo oza ko ko rendre possible que meme na musika toali kosala ba émission ali ko édifier ko édifier bato ebele papa na kumisi yo réellement mpo na frère na ngai euh, alimi atika ete tozala na molimo moko afin que ba question kotuna na ba réponse na kopesa e, e, esunga moto moko libanda papa toali ko anéantir nyonso oyo ezali ya yo te na nkombo no yeshua toali ko anéantir nyonso oyo alia ya moyini satana nyonso alia makanisi ya kobungabunga na nkombo no yeshua toali kotika réellement moma oyo nyonso tokopase na maboko na yo papa Sunga biso, zala na biso banda ebandela emission ti na suka, molimo na yo eloba afin que mutu moko na libanda kuna abikisama, nde na bondeli boye na kombo no Yeshua, Amen. Amen amen amen amen voilà donc euh, merci pona prière frère kashisha tozokota na kati ya thème ya miso na biso ya lelo comme nalobaki na introduction le mariage ezali thème ya miso na biso ya lelo le mariage alors frère kashisha Mpo na ebandeli kaka ezali quand meme d'abord ya ko bon soki bato basi bayebi les mariages elingi koloba nini libala libala ezalakisi nini mais tokende mpe na mwa origine donc ya ya le mariage parce que ebandaki quand meme quelque part libala parce que ezali union donc ya bato mibale mwasi na mobali bon bien que Ndenge to peut-etre tokolobela yango mpe mwa moke awa, ekomi un peu mwa ko evoluer, ekomi mabala mpe ekomi mobali na mobali, basi na basi, wana ekomi ba deviations en tout cas ya makambo yango. Mais tokenda mpe na kati ya origine donc ya le mariage selon biso ba chretiens, eloko nini okoki koloba par rapport ya origine mpo na ba chretiens le mariage ebandaki ndenge nini? Nkolo azwa lokumu. Uh, vraiment ndenge tolobaka toujours tosala ba emission oyo hmm. bato bazomesana na biso male malembe ezali ebandeli oui. c'est-à-dire misusu bakomituna mais bino boteyaka makambo nini toteya d'abord bino makambo ezali normal tovivaka nango mikolo hmm. nyonso mm. de façon que chaque motu azala na base moko boye mm. boyebi ke bato mingi baza libanda kuna babala na bango mpe mais soki otuni ye libala eza nini omona mpe akomi kolia monoko puisque hmm. eh, peut-être eh, peut-être place alekaki baexplikaki ye yango malamu te to hmm. place Tango abalaki azalaki entoure na bato malamu te to tango abalaki a se posaki ba questions te alors toko meka pe koloba quelques donc quelques makambo tomoni ke ekoki kosunga pe bino kuna libanda alors soki to couvrir nionso te awa ba questions comme d'habitude soki botuni biso toko zanga te pona ko repondre na bino alors nalingaki d'abord nakende na ndenge ya definition frère otie koloba yango dejà bien donc libala ezali oyo tobengi na français mariage mariage ezali union entre Mobali na muasi eh yango nde mariage union moko boye oyo ezali d'abord indetermine normalement selon ce que le seigneur voulait ezala indetermine mais lelo ekoma pe determine ekoma pe libala mususu mona bosali pe boyokani ndenge nini bokosala oh non association de bien ba bien wana eza wana ekomi ba specificite ya makambo mususu ya libala mais libala Na ndenge en gros ezali donc union ya batu mibale c'est à dire union ya muasi ya mobali na muasi nao banda mobali na muasi pourquoi puisque libala donc mariage na français ewuti na mot moko boye latin baza koloba donc maritare or maritare elingi koloba donc na ndenge ya traditionnel après elingi koloba donc le male c'est à dire male oyo ya mobali donc male na femelle c'est à dire maritare ewuti na kombo neti ya homme ou bien kombo ya male oyo tolobaka maintenant que donc Soki tolobi que donc male hein, male oyo ezali n'est ce pas opposition ou bien contraire ya femelle, c'est à dire libala eza eloko oyo Nzambe asalaki d'abord pona mobali, tokoyeba komeka ko faire comprendre bino pourquoi nalobi que Nzambe asalaki libala pona mobali, wana nde tokokende nango male malembe, alors toko comprendre awa que. Na kati ya mokanda Nzambe dejà mpo na biso bana Nzambe, à partir ya Genese chapitre 2, soki botangi yango nionso, lisolo ya libala ebandaki wana. Nayebi te soki nakotanga dejà, frère Ami. Oui, okotanga peut-etre mwa moke mpo na ko illustrer hein. Bon, donc nazwi Genese chapitre 2 verset donc donc verset 18 tozonga à partir ya verset donc donc 17. Genese chapitre 2 verset 17 elobi boye, Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tomona awa tu, Nzambe azo, aza koloba na mutu moko. Azo loba na mutu moko, c'est à dire le Seigneur parle ici na mutu oyo tobengi Adam. C'est à dire Nzambe azo loba na kati ya Genese, Genese, Genese chapitre 2 donc, donc verset 17 awa aza kopesa ye mitindo alobi que non, tu ne donc euh, mais tu ne mangeras pas donc de l'arbre euh, donc de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras hmm. ce qu'on a 18 bon bible lobi donc Genèse chapitre 2 verset 18 et lobi boye l'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul donc ça dit awa dejà to mona nzambe ye moko dejà akomaki dejà ko n'est ce pas ko ko sala projet oyo nga nazo benga projet n'est ce pas ya mobali de façon que mobali azala ye moko te ça dit mobali tangu nzambe akeli ba makambu nionso tout na suka Nde aza koyebisa sikoyo mobali awa que na pesi yo biloko nionso, apesi ye dejà mitindo oyo toyebi na kati ya jardin d'Eden. To continuer. C'est à dire alobi awa il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est de là où projet ya libala ebandaki. Donc toko comprendre awa nde alobaki que maritare elingi koloba donc le male donc donc donc contraire ya femelle. C'est à dire maritare, mariage eza eloko nzambe a crea ki pona mobali na yebi te soki question ezali dejà. Oui mais question ezali d'abord ya niveau dejà ya wana maritare parce que olobi dejà nzambe a crea ki pona mobali soki okende ko expliquer d'abord biso parce que bon omoni na tango toza nango lelo oyo mariage ekoma plus pona mwasi c'est à dire que libala ekoma plus lokumu ya mwasi Ils sont peut-être mobali te. Tant que basala ngo pona mobali, ils sont peut-être koki peut-être ko expliquer d'abord mwa moke avant to kosana. Ba inversions ya valeurs Oui. avec le temps ezo sala que batu baza ko devier nzela ya Nzambe. Hum. Yango biso en tant que bana na Nzambe, Yeshua aza koloba, Vous etes dans ce monde, mais vous n'etes pas de ce monde. Oui. To toza na ba principes oyo eza ya biso bana na Nzambe oyo tokoki kolanda. mokili te au fait tango alobi que libala nzambe akelaki yango pona mobali tomona awa nzambe aza koloba awa na genese chapitre 2 verse 17 donc verse 18 alobi que non il ne pas bon que l'homme soit seul awa mutu atunaki nzambe te que nalingi kobala nzambe ye moko deja donc amoni ekozala bien te soki mutu aza ye moko Yango nabiki akelaki libala pona mobali soki ezalaki pona bongo te ya fale nzambe azela kaka apres temps moko boye ye non sadi nzambe deja tanga ozokela azalaki na projet ke wiwiwi je peux tout faire mais mutu oyo nakotika ye moko te c'est pourquoi je dis ke nzambe akelaki libala pona mobali c'est pour cela okomona pe que meme na debut ya ya mokili mobali azalaki na mua na pas na mua mobali azalaki na pouvoir makasi likolo ya muasi yango yango tomona pe na kati ya mambo tolobaka que soki mutu azali pasteur et que muasi n'est pas komi pasteur mutu wana azo comprendre eloko moko te pourquoi puisque muasi il faut azala toujours aide na se aide aide ezali nde tolobaka donc ingenieur na aide ingenieur ou bien chauffeur na co chauffeur c'est à dire boko boko pusa voiture moko nzela moko te yango makambo yango omoni ba inversion de valeur wana nde ezali eloko ezo sala que batu mingi surtout basi mingi oyo ba comprendre sens yango mabe bakomi ko exagerer par rapport na yango mais na cadre biblique awa tozomona que vraiment Nzambe Akelaki libala po na mobali puisque c'etait le projet ya bi que non mobali azalaki dejà Nzambe abi que non s'il n'est pas bon qu'il soit seul c'est ça au fait. Voilà mais peut-être comme toza na niveau ya definition peut-être nalingi kaka na rebondir un peu mua muke kaka wana parce que tolobi awa l'union entre mobali na muasi ça c'est le mariage au niveau ya definition meme c'est ça soki nde opesi definition wana mais maintenant Parce que tolobi awa ba inversion de valeur ekomi pe ebele, mariage pe ekomi ya mibali na mibali na basi na basi. Est ce que là on peut definir ekoti pe na cadre ya mariage parce que bango pe babengaka yango pe mariage. Nayebi te soki peut-être okoki bien que tokokoba peut-être yango na sima na suka emission mais comme eza na niveau ya definition. Tokende deja, tokende deja puisque. Comme eza na niveau ya definition parce que Bango ba benga pe mariage ezala pe beni na ndenge na bango egalement mais qu'est ce qu'on peut dire est ce que definition ya mariage eza un peu deformer ou alors on a essaye un peu de modifier cette definition? Voilà frère omoni comme le diable Oui. azala toujours wana pona kosala contraire mm. de ce que nzambe alingi asala pona bana ye mm -hmm. okoki obanda ebandela ke na introduction lobi ke no Ça veut dire amona ke Nzambe atie bolingo na ye na kati ya batu tellement yango sikoyo diable faut akoya aya ko ko inverser ba valeurs. Mm-hmm. Nafungola parenthèse moko boye. Omoni pona kondimela Nzambe ebongi mutu andim donc ye moko mutu andima Nzambe. Ça veut dire si tu veux croire donc donc ya kozwa lobiko na seko ebongi ondimela Jesus Christ c'est-à-dire le Messie ondimeli ye na bomoi na yo Ndenge ayaki, ndenge asalaki makambo nyonso mpo na yo, ondimi oeuvre na ye nyonso asalaki mpo ye, sikoyo nde a a accepter yo, il faut yo moko ondima ye. Pourquoi Nzambe asala bongo? Nzambe asala bongo mpo mutu, mpo Nzambe justice na ye esala likolo ya mutu, c'est à dire, Na na meka ko expliquer yango bien. Soki par exemple neti que Nzambe a forcer yo eza ekoma ekozala su donc juste te. Ekoma neti que Nzambe a forcer yo po ondimela ye. Yango Nzambe atikela mutu libre arbitre yo moko o donc ondima ye. Mais par contre epa diable ezalaka bongo te. Diable ata o o donc ondimi ye te ye akolukaka moyen nionso faut a recuperer yo. C'est pourquoi on l'appelle voleur, c'est pourquoi on donc donc on l'appelle assassin. C'est pourquoi on l'appelle et donc egorgeur, c'est à dire ayaka sans que bo inviter ye, d'où mutu oyo nionso tout aza kondimela Nzambe te okomi d'office mutu ya diable, pourquoi? Puisque oza na protection divine te, oza na choix oyo osali te, sikoyo donc otikali lokola mutu tobengi homme animal, dans ce cas sikoyo donc diable akoya kokotisa yo mentalite na ye Puisque quand tu deviens enfant de Dieu tu reçois le donc la mentalite ou les mentalites de Dieu mais soki ozali mwana nzambe te oko oko recevoir ba mentalite ya diable sikoyo mentalite ya diable ezalaka homosexualite ezali euh donc euh, c'est à dire kosala donc comment dirais je accouplement moko boye ya ya donc mwasi na mo na mo mobali mais na ba na ba na ba ndenge moko ya proprete akopesa ba idee mususu nde mutu na nyama tout ça là voilà mutu na nyama pardon Pardon? mutu na nyama egalement aussi ekoma pe ya mutu na nyama justement justement ndenge toyokaka c'est à dire bato mosusu bazali basala yango nde toyokaka c'est pour dire que diable akolinga nini asuye yo mpenza makasi mais pourtant et pourtant toyebi que mariage quand on parle de mariage on voit euh, bo, donc bon, bomoko c'est à dire mwasi na mobali basangani bakomi eloko moko yango soki moto asangani na ndumba Alors libala oleko ezala be benediction ekoma malediction et ekoma bosoto oleki ezali koma propre. Je pense que na te son a repondre na question. Non non ça c'est bien donc euh, déjà c'est bien tu vois toi toi évoluer quand même na kati émission parce que moi minute que na mbango na moni déjà zo kende déjà par rapport à temps oyo ils ont réparti émission oyo bon si quoi tu parler sur définition et puis origine en haut mais maintenant tout qui n'est plus l'importance à mariage hein, parce que Tobalaka pona nini? Ya na bosa parce que pourquoi est ce que ndenge olobi awa nzambe ndenge asalaki mobali ako azala ye moko te aye ko kele ko cree mwasi po bazala na ye ezali na but nini pourquoi est ce qu'on doit se marier pourquoi est ce que to tobala tokobala pourquoi biso pe tokoma pe na niveau wana Hum bon hum kobala eza d'abord besoin Eza besoin ya mutu mais kobala eza pe volonte ya nzambe besoin ya mutu pourquoi mutu soki azalaki ye moko alingaki ko s'en sortir te pourquoi puisque nzambe azalaki na besoin que tango akeli makambu nionso na mokili falaki mutu a domine or po mutu a domine il faut mutu a se multiplier po tomonaka ba mboka oyo ezalaka na batu ebele bakomaka neti mua puissant mbala moko donc automatique. Soki boza ebele boza 100 millions d'habitants 200 millions d'habitants bo s'organiser bien bokoma grande puissance pourquoi boza kaka ebele mais soki boza boza mukie lokola ba mboka neti ba Irlande 4 millions 5 millions d'habitants donc omona kaka mboka moko ondire eza nango donc pete donc pepele pour c'est pour dire que non ko libala ezali d'abord socle wana ezali d'abord donc debut to base ya ko ya ko ya kotonga mokili to ya ko multiplier na donc ko multiplier donc batu na kati ya mokili pourquoi Puisque Nzambe na kati ya plan na ye alingaki que à partir ya Adam il faut eloko moko to comprendre na kati ya Adam Eve azalaki dejà na kati ya Adam Eve donc azalaki dejà c'est à dire Nzambe tango azo kela Adam tango azo ba que non je lui ferai je lui ferai une aide semblable c'est à dire azo ba je lui ferai mais Nzambe alukaki matière mosusu libanda te azuaki kaka cote toko tanga yango rapidement to na kati ya Genèse chapitre 2 kaka wana tozui à partir à verset 21 alors l'éternel dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses, donc une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. El et il amena vers l'homme c'est à dire nzambe d'abord un libala nde tobi pourquoi tobalaka puisque eza besoin nde tobaki mot wana mariage eza pe marie hein ndeti marie ou bien marie hein kobala et puis age C'est à dire soki mutu akomi na age moko boye okomona kaka posa ya libala ekomi ko koyela yo na cas oyo ezala muasi ezala mobali na age moko omona ozo okomi na posa ozala na na na donc na mosungi ozala na mutu oyo boza ko partager naye ba meme vision c'est à dire libala eza d'abord besoin ya mutu et puis kota nzambe libala ezali façon oyo nzambe asangisi biso officiellement pona to Euh, tondisa mokili po abike soyez fréquent et multipliez vous je pense que effectivement oui hmm. ça c'est eza vraiment clair par rapport nango mais nga peut-être question ezo kozala boye sikoyo na bato oyo babalani baboti te parce que ça peut arriver également dans un couple bobalani na bino normalement nzambe apamboli mariage mais bana baye te alors est ce que mpo na couple wana Comment dirais-je, est-ce que mariage eza vraiment na tina? Parce que soki ndenge olobi awa libala ezali effectivement besoin ndenge olobi mais mpo na nzambe ezali osi mpona kose multiplier ezali ke babalaka mpo na kobota sikoyo soki bino boboti te kende me na ntina ya libala bato bazobota te tosoka bien tosoka bien cestadire omoni hmm. nde nalobi libala eza d'abord besoin hmm. elingi koloba que Ata boboti te mais du fait que bozali bino mibale ensemble bible elobi quelque part que deux vaut mieux qu'un ozo mona ça dit donc batu mosusu nzambe asala bango que ye akobota na ye te hein donc oyo tobengi sterilite soki sikoyo nzambe amoni que ça peut etre naturel aussi peut etre aza completer yo Sterilite mosusu eza ya kobotama, obotamaki obota te, ça c'est il faut quand même le dire. Ah oui, meme yango nazoloba ezali etumbu te, ezali bato mosusu bakoloba mais ndenge nini Nzambe alobaki il n'y aura pas de sterile na mboka no mais ba sterile bazalaka te. Hmm. Sadi Nzambe akoki kosala pe yo frère Alimia olobaka sali hmm. kokoma lokola nga mais c'est pas un problème ozomona Nzambe akoki kosala pe ke ngai Na na nabali lelo kaka boye après neuf mois mwasi na ngai azui zemi. Aboti. Nzambe akosala pe que yo obali boye après dix ans mwasi no azui zemi. Ozo mona? C'est à dire wana ekomi ekomi eloko moko oyo eza na na na donc na libanda ya ya kibomoto. Ozo mona? Puisque tango tozo sala makambo ya Nzambe il faut toloba makambo oyo biso moko tozali ko maitriser. Tout ce que nous ne maitrisons pas ekomi makambo cache oyo eza ya Nzambe. Ozo mona? Mais dans donc soki mutu par exemple ozo ozo ozo ozo landa biso et que obala mwasi no aboti te to aboti nanu te mais peut etre akobota peut etre akobota après sikoyo wana sikoyo ekomi nzambe mutu akoyeba sikoyo yo atant que mwana nzambe soki omoni que oza na besoin ya kobota senga na nzambe nzambe akopesa yo mabota tomonaki yango na na kati meme epa Abraham oyo azalaki vraiment père ya ya ba ya ba ya ba ya ba hebreu ya ba ya ba juif nzambe aza nzambe aza koyebisa ye que donc donc okozala Père ya mil donc mil donc multitude batu bako botama ebele na donc na na nzela na yo mais a bota kaka bana mib donc mibale donc mwana moko na Agar mwana mususu nde aboti na euh, donc Sarai ou bien Sarah c'est pour dire que non Nzambe aza capable ya ya ko ya ko ba que non yo ndenge oza boya po bota il faut nano 20 ans tomonaki lisolo ya nani ya Anne maman ya Samuel na kati ya bible azo azo luka mwana ondire likaya mususu ozo mona c'est pour dire que kobota pe ezalaka benediction oyo nzambe ako pesa mutu selon ce que Dieu veut na yo ou bien na mwana oyo akobotama puisque chaque mutu oyo abotamaka ezalaka avec tina moko boye so mutu abotami kaka bongo ya batu mususu donc parenthèse muke Azo bota te ake epa ndako ya nganga or epa ndako ya nganga pe baza na ba biloko ba salaka oyo que non bako pesa yo elima ba latisa yango nzoto ya eh ba latisa yango nzoto ya mutu oboti muana ya boye muana yango aye ko boma yo a bomi yo kutu yo oboti ye ba bomi yo tu vois bref elingi koloba que non sterilite soki nzambe mutu a permettre yango nzambe ayebi pourquoi et batu oyo baza peut etre na problème ya ko bota ko funda muasi na yo te ko funda mobali na yo te mais Boluka elongi ya Nzambe, Nzambe aza capable ya kopesa soki eza na kati ya volonte na ye. Voilà. Effectivement, je crois que ezali sujet moko très très important, je crois que ezali également la base ya separation ya bato ebele hein, ya kobota wana soki tozoloba bato ebele balanda biso basusu bana baka wana basusu kutu bamibali babenganaka basi na bango parce que mwasi azobota te donc après un certain bon, quelques années ya libala mwasi azobota te abengani ye aboyi libala peut-etre azui mwasi mususu ba mususu pe egalement akoza pe na mwasi oyo azobota te mais aluki aluka mwasi mususu libanda oyo akoki apesa ya ye bana est ce que bibliquement parlant soki boza kobota te na couple est ce que mobali azali na droit ya kokende kobota libanda ou bien akobengana mwasi na ye Ça c'est très important. Lelo ko loba par rapport na. Bon, na cho beta lisolo na ni ya ya Agar awa. Oui. Donc euh, o za ki mwana musala ya Sarai. Sarai wa kuma mm. kuma ya plus tard Sarah mwasi ya Abraham. Um, mm. eloko nyonso eza libanda ya ya ya itinéraire normal. Oui. Euh, eza eza eloko moko fro, donc frauduleuse. Eza eloko moko mabe. Mm. eloko nyonso ezalaka libanda ya ya, ya, ya, ya, ya officiel ekomaka inofficiel or oh, inofficiel ekoki koengage mutu te ekoki koengage nzambe mpe te ekoki koengage ni bato nyonso cestadi mwana oyo oboti libanda mpo mwasi no abotaka te na exemple pesi liboso mwasi abotaka te obengani ye mpo abotaka te bon nayebi te mobali ya bongo soki ozali ti lelo na, na, na 21e siècle se oza na problème hein? bana problème hmm. ozo mona puisque hmm. toloba hmm. bande tobi que donc babalaka mpo na besoin soki ozobala kaka mpo olingi obota mbala moko yango ngo bala wana mpe ekoma un peu trop okomi kosala yango ndeti na babenga yango ni motema moto moto tu vois ce que je veux dire eh, yango omoni kote wana bamindele ondire bareusissa mwa eloko wana kua mondele ata mwasi ne abotaka na ye te bakozwa meme mwana baadopte ozomona Bazo mona ba adopte ozo mona yango na pesa conseil na bateau nionso tout bana ba problème ya bongo c'est pas une raison ya ko repudier muasi na yo po abotaka te eza wana eza eza mechant eza mechant très mechant et tango to zo zua lisolo ya nani ya Abraham oyo azali considere lokola père ya foi puisque à partir na ye nde moto ya liboso oyo nzambe atiaki na epreuve pe epreuve pe alongi epreuve wana qu'est ce qui a qu'est ce que donc Abraham a fait Abraham ye azelaki andaki ko zela n'est ce pas Euh euh euh donc nzambe asala nde nzambe alobaki ke akobota et puis muasi nde akobota et puis tout tout ndenge nzambe apesaki ye nionso tout ezalaki ba promesse mais qu'est ce qui s'est passe voilà. muasi na ye nde moto a propose na nini na Abraham Sarah a propose na Abraham que non moyen ezali te donc tala tango mosusu selon muasi peut-être akanisaki que non nzambe alobaki na, na Comme nde tobaka Dieu parle tantot d'une manieur d'une maniere et donc ayebisi ayebisi Abraham moyen eza te obima na na nani na Agar oyo mwana mosala na nga po nalingi na mema mwana je veux je veux porter l'enfant ozomona Abraham pe sans kotuna Nzambe asali nini aboti na Agar Tango aboti na Agar ekomi sikoyo que Sarai akomi ko koka su motema likunia lisusu donc azo mona ndenge Agar azo sala ba fière liboso na ye Sarai ayebisi Abraham bengana mwana oyo na na na na na maman na ye omoni sikoyo consequence ya ya liboso yango wana puisque eza libanda ya mariage et puis ce qu'est ce qui s'est passe Abraham asali neti pona ko hesite aboyi asali neti ko boya pona ko bengana mwana na maman na ye Nzambe ayebisi Abraham Fais ce que ta femme te dit ozo mona c'est à dire nzambe amonaki que bon makambo osalaki eza mabe mais na ndenge oyo muana abima akende akenda ye yango lelo tokoma na consequence nini ba arabe baye puisque arabe ezali ewuti a partir ya place wana ta sikoyo mokili nde ekoma oh non koto ba musulman koto bitumba hey c'est ça le problème c'est à dire eloko nioso ebotamaka libanda ya ya nini ya ya ya libala normal epesaka toujours resultat moko pe ya mabe alors moi je ne conseille pas mm. na batu oyo baza ko eh, ko kolinga babota oh non nake bota libanda po na kuzwa kaka mwana mwana wana soki ozwi libanda mm. il faut linga pe mama ya mwana wana donc ah, donc wana sikoyo tokomi ko eh, ko favoriser alors euh, po, po, polygamie donc wana ke tokokonte ya solo c'est ça mm. Mm. et puis peut-être pona ko compléter yango Problème ya kobota parce que to parler sur la carte ya mariage ça peut aussi eko ko provenir egalement ya mobali ekozala peut etre muasi abotaka mais mobali nde azo bota te parce que d'habitude tomonaka mibali bango ba telema toujours bon muasi azo bota te mais ekozala peut etre yo mais na cas wana tomonaka muasi ata soki mobali azo bota te muasi azalaka toujours te ayebisaka mobali te ke nako bota libala ezalaka toujours mobali salga papa voilà puisque donc c'est un peu l'égoïsme bah, absolument voilà puisque mibali nde tolobi euh, mari mari mariage donc euh, ezali mal c'est à dire mobali euh, mal hein, mal na ndenge ya mabe te hein, mal ya femelle mariage ezali mobali moto aza neti chapeau ya, donc ya libala c'est l'homme au fait qui euh, ye moto aza base ya libala mais soki mobali wana aza mpe aza égoïste ndenge oti koloba Ekoki ko risquer pe que asala makambo mabe oyo ekomema vraiment pasi na kati ya libota. Ndenge opesi exemple olobi que basi donc ba supportaka yango, hein, a supporter pe mobali abotaka na ye te, omona peut-etre mwasi pe akobeta pe lisolo te, hein, avandi kaka calme. Eh, mais mobali soki eza euti epa mwasi te, mwana mobali akomi oyebisa ba, ba camarade na ye meme, mwasi na nga ye moto aza abotaka te. Donc je pense que surtout mobali païen, soki oza soki oza chretien okosala bongo te. Yango yango balobaka On se marie pour le meilleur et pour le pire c'est un peu ça aussi hein, si on peut dire c'est-à-dire que ezali vie moko oyo bato bamona yango kaka neti slogan mais pourtant ça doit aussi se mettre en pratique na couple parce que tout ça là kozwa bana te c'est aussi le pire également en mariage on peut dire ça aussi donc il faut supporter ouais mais justement oui. puisque soki obali c'est comme si ozozwa cadeau moko boye eza na kati ya paquet omona cadeau yango mm. te oyebi te soki mwasi yango akobota hmm. et puis eloko mosusu peut-être eza important lisusu napesa conseil na bajeune oyo balingi kobala nayebi ke nzambe akoki kosala quelque chose te epa na yo ya mabe hmm. nzambe akosala makambo toujours malamu epa na biso soki toza na hmm. ye c'est-à-dire si tu es si tu vis avec dieu si tu as accepté réellement yeshua na bomoi na yo lokola nzambe na yo lokola mokonzi na yo Ye ako pesa yo cadeau moko ya mabe te, c'est à dire ako pesa yo mariage ya mabe te mais conseil nao pesa eza nini? Omoni likambo ya groupe donc sanguine hein donc groupe sanguin groupe sanguine eza eza très très très important batu mingi bazo bala sans que ba yeba soki compatibilite wana ezali ok obali justement justement oke ko bala sans pourtant oyeba Soki muasi ozo bala est ce que aza compatible makila no naye eza compatible pona ko eviter ko bota bana na ba maladie moko quelconque yango alobi kaka nazo ko pesa exemple naza ko pesa ye conseil general mais moi je crois que soki oza muana na nzambe nzambe ako permettre te que okutana na libaku wana mais soki yo moko oza sur na kati nayo que bon heure moko bon nzambe je sais mais nako pesa yo conseil avant ya ko bala Sala eloko wana puisque eko sauve vie meme ya yo moko pe ya bana puisque ça ne sert à rien okomi bota bana baza ko bela bela maladi oyo toko tanga ba kombo awa te donc bref eza ki conseil na nga na pesa par rapport à conseil yango également je crois ba bengi nga ba examen prédiption si je me trompe pas eza ba examen esalemaka prédiption je crois ezali ezali avant le mariage osali ba examen ya makila koyeba Parce que tomona pe tobota bana mususu oyo abenga anemie falciforme wana donc ba SS tout ça là voilà. c'est-à-dire ezali parce que voilà. boyebanaki te voilà. parce que soki bosalaki ba examen wana avant voilà. parce que c'est ya ba conséquences mo grave yaka na bana tobotaka ba maladie moko en tout cas héréditaire également oyo oh, OK voilà. incompatibilité fallait pas bobala na bino mibale et puis yaka mingi aussi pe na compléter Bato ba balanaka na famille, mobali cousin, mwana abali cousine, tout ça, ndenge que pe na ba des fois ba na ba culture mosusu e causaka egalement ba problème pona bana aussi parce que eza ba biloko ya consanguinite, c'est à dire que boza na makila moko bo balani, ça risque aussi de creer en tout cas ba maladies ebele, bon c'est vrai que eza thème na biso te yango oyo, mais c'est juste parce que to completer par rapport ya conseil tozo pesa na bato ya kobala avant ya kobala. Effectivement esengaka ba examen mais bien que tosalaka yango te bon il faut kotia kaka nzambe liboso pour que a proteger biso par rapport na ko alors tozo pusana parce que je minute tokende mwa mbangu mbangu bon ngai mpe question na tuna lisusu awa ezali sikoyo soki moto un chrétien ye alobi azwi décision ki ye akobalaka na ye te est ce que ezali lisumu epa nzambe parce que ça peut aussi être une décision olobi awa bamindele basi badepasa babiloko wana ya bamariage tosala akoloba na ye bobo mwa Nakobala te ou bien basusu pe cool bango babala tokobota na biso te bazui bango pe decision ke bakokota te mais eza decision na bango mais soki mutu oyo aponi na ye nzela ke afanda na ye celibataire ye moko est ce que ezali lisumu epa nzambe aboyi kobala Bon Paul alobi ke soki oza ozali donc na continence c'est à dire continence elingi koloba ke non soki oyebi komibomba puisque euh To toloba boye tango mutu azo bala na kati ya mariage tomoni pe ezali na oyo tobengi accouplement pe eza na kati wana c'est à dire mutu soki okeyi sikoyo olobi ke okobala te mais okokende koluka ba ndumba soki osali nini eh c'est alors yeba bike likambo eza place okoplace te c'est à dire mutu ozui decision ya kobala te mais fozala na abstinence bien voilà. sûr bien sûr bien sûr mm. puisque nani paul alobi ke eza malamu muna moto azala na mm, mwasi na mm. ye mwasi na mwasi azala na mobali na ye mpo na koevite makambo mosusu mais ye moko paul azalaki prêt abi ke ye akobala na te Ozo mona? Ah ye ako ako akobala na ye te sikoyo vie ya vie ya Paul avant toyebi yango te ndenge ana vivre makambo ya basi to to toyebi na biso te toye komona vie na ye mingi mingi tango kaka aye kokoma donc disciple ya Yeshua tango akomi akomi apotre akomi koteya nde tomona ke ye azalaki na ye mutu oyo alingaki kobala te mais ngai sikoyo nazo mona yango na temps na biso awa bien ke makambo ya Nzambe echangeaka te na ndenge ya temps mais batu mingi sikoyo tellement Aza aza egoiste azo koboya kobala po alingi kokabola makambu na ye na mwasi te c'est à dire ni ta mosusu mbongo na ye kokabola na mwasi te ta mosusu bomengo ta mosusu pe vie na ye alingi te ke mutu moko boye a controlaka ye ozo mona c'est à dire ozo boya kobala te puisque ozali na na komikanga nzoka ozo boya kobala puisque olingi ko vivre vie moko ya libertinage au faite puisque tangu okomi marie ezalaka ndeni. Eh, soki ngo bima mwasi no foye foye ba place okeyi ya hmm. foye ya foye ba place okeyi soki owumeli mwasi akobengo me oza wapi ozomona me soki soki oza yo moko osala ndenge olingi hmm. so bato mingi soki bavivaka bongo surtout mindele alingi te ke moto moko atya ye mpenza donc atye bapression moko boye alingi avivre ye moko na ndenge egoïsme hmm. wana kutu yama moto oko koencourage ah. te mais soki maki nzambe nde alobi na yo nzambe alobi na yo keno euh, donc vanda bongo mpo na mission moko boye ah, wana yo moto okoyeba na nzambe na yo Mais na ndenge ya conseil boye nga nako conseille mutu bongo te po nga mo nga mo na na naza marie nako conseille mutu nde nini ke kobala te eza na sens te c'est à dire eh c'est à dire to to to to tozali kobala pona nini puisque pona ko eviter ba makambu ebele okoki koki koyela mutu meme je veux meme dire quelque chose awa par rapport ya batu oyo baza soit disant ba prophètes ba pasteurs Omona mutu moko aza na age moko bo 28 ans au pasteur celibataire donc ya libela mais bino bino bino bino bomona eka celibataire nzoka aza na basi na epapi siko o o o sa eloko o sa eloko te vaut mieux kutu olo o ndima na miso watu ke oui nga d'abord faut na bala pona na sala nzambe malamu donc tu peux tu peux le faire aussi ko oza ko sala nzambe avec projet ke na ko bala Mais koloba que non nga nako bala te nako sala nzambe ti na suka mais entre temps tu fais des choses na sese bon vraiment oko kende enfer puisque les impudiques les les les adultères n'heriteront point le royaume le royaume des cieux voilà. donc moi je pense que libala ezali eloko moko to to encourager batu soki mutu aza près nde te soki so, oza près te na, na maturité oza près te wana nde faut ozela mm. mais soki omi près omoni que maturité ne koli et que ko vivre vie na mutu je pense que eh, ko bondeli obondeli nzambe nzambe akopesa yo mutu akoki na yo nde tobenga na lingala akopesa yo donc euh, mufinuku ya nzungu na yo quoi ça dit c'est que ce qui est vraiment pour toi omona mpe vivre vie moko euh, donc euh, euh, heureuse et puis donc ozano malamu sans problème c'est ça Effectivement tozo pusana muke muke jusqu'à que to deborder dejà na temps tolobaki 30 minutes mais eza vraiment difficile na ba sujet ya boye kosuka vraiment na 30 minutes mais nayaka ya na mwa deux trois questions avant pe to tosilisa vraiment cette emission parce que tolobi awa problème ya decision ya mutu abala te donc tomonaka na l'eglise catholique Bango ba pretre babalaka te. Ezala ba preuve ba religieuse bango bafana na ba couvent babalaka te. Bon, c'est vrai que bango eza na kati ya religion mais soki nga peut-être na tomeka mpe ko coabordon quand même awa est-ce que euh, cela eza normal hein, parce que bon, c'est vrai que ezali décision na bango bazwa bon voilà eza na nini na bango je peux pas toza awa na baproblème ya catholique te mais le fait ya kolobaki non Bango bato baza ko kamba eglise wana, bango moto bazali ko teya, bango ba pasteur mais ba koki ko bala te, comment est-ce que okoki ko interpreter yango? Sikoyo ngai eloko ngai na comprenaka bango mpe te, balingi kobala te mais balingaka basi balingaka basi tant eh. tozalaki ba jeune na Kinshasa moto nyonso oyo ayebi bandal na boyi kotanga kombo na ye ba benga abbe moko boye na bandal wana abbe mutu nioso oyo aza ba serie ya eh, donc eh, a partir ya ba ba 89 wana eh, ozo sionner na bandal na ba 90 mm. baza ba, ba, koyemba ye meme na kati ya musique ya ya ya, ya mokili ouais, ouais. Et donc ba soeurs religieuses bazali ko ko ko nini ko ko ko se plaindre que non eveque soki abbe moko boye alingaka alingaka bango tu vois un peu c'est à dire c'est pour dire que non ça ne sert à rien bosali officiellement que toko bala te mais après tomona ba nini ba scandale tomoni yango meme awa na kati ya Allemagne awa nani bishop moko ya ya ya catholique na age moko kutu avance bakangaki ye na prison pourquoi puisque ye aza kolinga kutu bana ya mike ya, ya mibali ya, ya, ya, hmm. ya mibali moi je pense que eza eloko oyo tozoloba yango nde namoni ondire yango moto ebota mpe ou bien pas ebota mais yango moto esala ke homosexualité ekoma grave eza babiloko wana hmm. frère puisque na début balobaki ke Donc mobali oyo aza aza pretre abala te donc suppose que abala muasi te peut que bango sikoyo na mutu ba bi que bon comme abala muasi te ce que soki nazui mobali eza nango grave te peut etre nayebi te omoni puisque mutu heure moko okoma mutu ondire ozo raisonne à l'envers ozo raisonne à l'envers et puis ba soeurs religieuses wana omona mingi mingi ezalaka kaka bazalaka na basi na bango ozo mona omona ya bazalaka lokola mibali bon nayebi bango nionso te po nayebi bango te mais ndenge toyokaka puisque eza sujet mosusu vraiment ndenge toyokaka donc ngai hmm. naza na eloko moko frère euh, nakoloba je peux pas euh, koloba koloba na mutu likambo ngai namoni na, na miso na ngai boye te wana napesi exemple ya hmm. mutu wana abe wana na donc na bandal puisque à l'époque toalaki ba jeune tovivre mpe banini bamilie wana tozomona mpe donc na, na miso boye et puis oyo napesi exemple hmm. awa na kati ya allemagne awa ke bakangi donc Tata wana pona ba ba crime asalaki 20 ans avant na bana ya mike ya mibali d'où dire que tu ne veux pas te marier po olingi ko servir tozo loba yango que il faut nzambe nde ayebisa yo bongo et puis nzambe apesa yo ba capacite oyo que nzoto na yo ekoma peut etre sterilisee nayebi te dans le sens wana Effectivement alors pona kosilisa parce que minute vraiment eleki nga nakosilisa na Bon, toyebi tolobi na mariage en general, mais toyebi ke ba mariage egalement ezali na ba etape ebele. Il ya mariage coutumier toyokaka, bon toyokaka te mais ezalaka bongo, il ya mariage civil egalement et puis toza na mariage mosusu babenga mariage religieux. Bon voilà, c'est peut-être un musulman mais on parle de, de différentes sortes, donc trois sortes de mariage. Mariage coutumier, mariage civil et le mariage religieux. Alors na nionso wana Oyo wapi ezali plus important parce que basusu bazalaka il faut alandisa yango nyonso mpo aloba mpenza ke abali soki tu wana ekokani misato te donc mwasi mpo alata voile na ye soki alati yango na eglise te nonono ye mpo na ye abali te ah, tomeka mpe kosefokalize nango mpo tosisa mpe atemona ndenge abie ya mariage Quel est mariage niveau nini yango ya mariage eza plus important que les autres. Bon, omoni question no euh, malheureusement ozo kota suka po yango muteko bisa belo ah. bele ah, mais c'est pas grave to na ko gérer. La conclusion. Voilà. Donc euh, omoni euh mariage nini oyo ezali malamu eza mariage oyo mobali alingi mwasi na ye tout court d'abord eh, frère ah salike boyokani ese alingi frère libala yango wana hmm. tokoassocie bato mpo na ko kopesa koorne libala na biso mpo na kopesa hmm. valeur mosusu donc supplémentaire na libala na biso frère hmm. imagine toi na Amazonie to na na foret equatoriale frère mwasi na yo ba balana na ndeni imagine mm. toi Adam tango abali aza na papa te aza na mama te Eve aza na mm. papa te aza na mama te yango moni toloba na émission ya nini ya ya dot nde tobimisa makambo peut-être mwa mingi ozomona libala ezali eloko d'abord Nzambe apesi mobali muasi po mobali azala ye moko te mais tala kaka Genese chapitre deux wana na verset 24 bible elobi boye ce pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair c'est à dire tangu mobali amoni ke akoli amoni que akoki azui donc amoni mwasi a quitter ndaku na ye mwasi a quitter ndaku na bango bakomi mwasi na mobali wana wana ezalaki libala na ndenge ya ya ya normal oyo tobenga yango oyo ndenge selon bible ndenge ndenge ndenge elobi mais makambo mosusu tango eko bakisa ma sima frère catholique abakisi biloko mosusu sima na ba 1100 Abakisi oyo babengi mariage religieux. Liboso ezalaki te. Ezali parce que mariage eza d'abord likambu personnel ya mutu plus peut etre famille pona ko honorer bango. Puisque na na na kati ya bible toko bimisa yango mingi tango toko sala emission ya nini ya ya donc ya dot nde tobeka ko bimisa ba biloko mingi. Awa to pesa kaka mua ba points oyo eza peut etre similaire similaire. Donc libala ezali ezali eloko mutu personnellement ye moko alobi que nakomi pret. Pona kobala ayebisi ba parents na ye azui muasi na ye ayebisi ba parents na ye bon nga muasi na nga yeyo na bale na keyi normalement eza bongo mais pona ko honore libala pona ko honore plutot ba famille nde ekomaki ke okoki kosangisa famille ekomaki sikoyo libala ekomaki affaire moko familiale ozo mona mais sikoyo avec le temps nde ekomaki sikoyo ke tobengi mariage religieux nani alobi donc eglise catholique kaka oyo mutu na mutu ekotisa soki makambo ya mariage religieux ekomaki sacrement nde ba bilamba ya pembe na pe ye ça dit ba robe wana pe koti tu vois liboso c'était mon homme tasala na ndenge alingi même lelo kutu ekomi robe yango ekomi bamolata rouge biso kolata noir ekomi ba couleur ebele donc c'est pour dire que euh, libala siko après da temps na biso ekozwa sens su malamu soki eza na kati ya mairie pourquoi puisque toza toza kosuppose que Non tozali ko considere que mairie bazali ezali l'etat or l'etat a travaillaka mpe mpo na Nzambe quelque part tu vois un peu c'est à dire l'etat atiaka ordre na kati ya mboka mpo na bayeba mwasi na mwasi na mobali na ye mpo na ko eviter que mobali moko azala na basi ebele ebele donc oyo eza illegal yango sikoyo basali que non mariage civil ezali ko sceller koloba que non oui Ngai euh, monsieur X nabali madame Y nakomi na mikanda signe awa signe signe awa signe mpo na nini mpo na ko, euh, ko proteger bino de façon que bozala mbangu mbangu te mpo na koboyana mais, mais, mais malgré ça ba divorce ezala lango mpe kaka ozomona et puis eloko voilà. ya, ya, ya misato obaki nini obaki tobi donc euh, euh, euh coutume voilà, coutume ezali fa, donc, fa, donc na kati ya famille, famille et puis nde na lobi religieux eza batu ba kotisaki yango batu ya catholique et puis mairie nde na lobi ezali bon eza eza bien eza bien kobala na mairie mais c'est pas ça qui fait du mariage mariage c'est aussi le problème mais pele pona osilisa parce que eza eza eza vraiment ebele mais quand même ngai na sisa nango il y a ce qu'on appelle le mariage forcé également c'est à dire que ba parents ba poneli tango susu mwana bango mwasi bi mwasi ba poneli déjà mobali Peut-etre aussi mobali akoki kozala ata susu asepeli na ye te mais comme c'est forcé na ndenge ya famille bon tolobela peut-être na niveau ya dot mais quand même eza quand même cas de cas ya mariage un tel mariage comme ça est-ce que ezali béni par par Nzambe mpo na biso ba chrétiens est-ce qu'on peut comme ça koponela mutu mwasi ou bien mwasi baponeli ye sans consentement na ye sans volonté na ye est-ce que Nzambe akoki ya bénir un tel mariage peut-être pas tosisa peut-être na peut-être todebote vraiment ata tout ce qui est forcé tout ce qui est forcé mm. Ça ne peut jamais etre bien, jamais. Voilà. Eza biloko oyo tomonaka na ba coutume ya ba ya ba africains, ba coutume ya ba hmm. indiens. Hein, baza ba biloko wana pe, c'est-à-dire mwana moko abotami kaka lelo batie dia signe babi ke yo faut bala mwana moko boye, tu vois. Faut bala wana. Moi je pense que tout ce qui est oyo moni eloko nyonso tout mwasi il faut à se retrouver, mobali pe à se retrouver, c'est-à-dire liberté hmm. wana ya esprit ezala. C'est-à-dire hmm. ozo bala mutu Puisque nde nalobi marie yage c'est à dire okomi na age ya kobala c'est à dire okomi ko oza yo mobali ondimi kobala mwasi quelconque yo mwasi pe ondimi kobala mobali quelconque mais ce qui est bizarre kala ezalaki neti basi bazalaki bazalaki na droit ya koboya te kala ezalaki nde neti ke oui obala mwasi boye ba ba pointe kaka ye wana donc obali ye mais ezala su bongo te ekomi mwasi il faut asepela pe na mobali conseil lisusu na ba Na ba jeune marie conseil na ba oyo na ba bali te avant obala mutu il faut oyeba ye koyeba sens nini koyeba ndenge a reflechisaka koyebaka ndenge nini a raisonaka koyeba ndenge nini a vivaka po soki obali kaka rapide rapide okobala mutu ekomi na na na ndaku akomi monstre soki pe bazo forcer na kati ya famille obala nul part na kati ya na kati ya bonzambe bien sur nul donc nul nul part baza kopesa parent Droit ya ko forcer muana ye abala? Nulle part. C'est à dire c'est pour dire que non soki oboyi yango eza lisumu te, c'est à dire tu peux refuser olobi que non nalingi libala oyo te puisque nalingi mobali oyo te ou bien nalingi muasi oyo te et puis d'autres gens ti lelo ba balaka soki bana nkasi soki nini wana pe je pense que tout wana eza biloko moko diabolique. Na ebuta ko baka oza ezali culturel mais to baka au cours ya emission awa que soki obali mutu boza na makila presque nde moko ça peut creer plus tard que bana ba botami na ba malformation tout wana pe eza biloko ya ko mettre donc je veux dire donc en compte donc bref libala oyo ezali force je trouve mal que nzambe apambola yango donc je pense ezali mot oyo na ko loba wana. Voilà, merci en tout cas frère Kashisha pour la thème ya kitoko oyo ya le mariage, c'est vrai que bon Tosilisi yango te mais tomeki quand meme kokota un peu gauche à droite, tobimisi mwa ba element mais il ya encore des choses à dire par rapport au mariage. Je crois que l'essentiel quand meme est dit na kati donc ya emission oyo ya mariage. Tosilisi yango en tout cas, to deborder par rapport ya temps na biso puisque tolobaki 30 minutes mais c'est impossible ya ko aborder yango na 30 minutes. Alors tokomi na suka frère Kashisha, merci pona nioso.